Я не виноват. Снова ты. Зарывая свои грехи в землю, люди сеют семена собственной гибели. Грядет война. Я вижу. Пламя, охватившее землю, трупы на улицах, пепел сгоревших городов, расплата. Я не знал. Нет! Я не понял. Помогите! Он здесь! Ложись! Я рванет! Прикрываю! Всем укрытие! Вижу его! Я не знал. Берегись, граната! Ага. Пару недель назад Армахем пытался возобновить работы по источнику, но группа, отправленная туда, исчезла без следа. В итоге объект снова законсервировали. Укрытие! Противник! Ты в нас? ребята, ложись! Стреляй на подавление! Oh, go. Включите свет! Контакт! Гасите свет! Противник! well.